Takže zdraví a Endurčak som sa pri ďalšom páči z hry Baldi's Basics in Educational Learning a tentokrát tu máme Baldi's Basics in Educational Learning Realistic Edition. Tak, ak sa pamätáte, tak sme v minulosti na mojom kanáli e, prešli niekoľko realistických modov podľa developerov, že ako, ako by táto hra mohla realisticky vyzerať No ale tento mód je trošku iný. Sice je to ako keby realistický mód, ale je to inšpirované podľa videa od Random Encounters, kto vie, tak oni spravili skit o tejto hre a bolo to virálne nejaký rok, dva. A tento developer menom Michal Tung alebo Lord Piccolo sa rozhodol zobrať textu, textúry z toho videa a urobiť z neho mod. Takže ideme sa pozrieť, že ako to celé vyzerá, ale predtým, než sa na to vrhneme, tak by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber, lebo mojim snom je získať tisíc odberateľov na mojom kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže a potom budeš dostávať informácie o mojich videách alebo streamoch a v podstate o všetkom uh, ohľadom môjho kanála alebo mňa. Takže nezabudni na odber a my sa bez ďalších okecávaní môžeme vrhnúť na to. Takže ja dám štartovať hru. Už tu môžeme vidieť nejaké scénky <laughs> z toho videa, takže... Oh, hi. OK. Parody ho preberieme trošku neskôr, ale pozrite sa, aké realistická tá obloha. Až na tie oblaky. <laughs> to trošku ne developer, ale vyzerá to No a samotný Baldy. Prečo má taký výraz? Prečo má Baldy taký výraz? Ma normálne desí. No, tu máme prvý notebook. A je! <laughs> Baldy dostal epileptický záchvat. Vykončí pete. Great job! Good one! To sú všetky zábery z... eyes! A shiny quarter! Just click on it In before they vertices 18. November 23. až 24. a je tam principal a playtime. OK. Problem 1. 1. 4 1, 35. Aha, tu stinku si pamätám z toho videa. A ide po nás baudík. Realistický baudík ide po nás. Ináč to muselo byť reálne ťažké sa povystrihovať všetky tie textúry z toho videa na tej postavy, lebo pravdepodobne ako to developer spravil je to, že je to, že povystrihoval tie všetky textúry z toho videa, že screenshotoval to video a one. Screenshotol ten záber, kde bola tá postava a on to vystrihol pomocou Windows niečoho. Kde je náš Boldman? Dúfam, že nejde z dvojej strany. A tam je, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, už som sa... Už som sa zlákol, že išiel z druhej strany. Lebo to by nebolo veľmi dobré. Uh, toto je minus... 4. Dobre, už som chcel, už som chcel napísať minus 3 a potom som sa uvedomil, že to je nesprávne. OK, teraz si musíme pohnúť. Lebo realistický baldík je za nami. A práve keď toto natáčam, tak u mňa sneží. Totálne, že sneží. Ale dúfam, že sa to počas dňa roztopí, lebo nenávidím sneh, lebo cez zimu som chcel streamovať, ale ne, nedalo sa, lebo totižto my máme anténu na streche, na internet a No drinking drink from the halls. Nevadí. A proste cez zimu vypadával internet akože asi každú pol hodinu. Reálne, každú pol hodinu vypadával internet. Preto silvestrovský stream bol to ale dúfam, že keď začnem streamovať cez leto, cez prázdniny, tak tak to bude dúfam, že lepšie. Principálne chejma. 15 seconds. Detention for you. You should know better. OK, OK. Žiadne panikárenie. Kde je Baldy? Hm, páči sa mi ten poster. Nie, nie. Ty kreste. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Takže, aké mám prvé pocity z tohto modu? Je to celkom zaujímavé. A musím pochváliť developera, že tie textúry nie sú rozpixelované ako pri niektorých modoch realistických, lebo videl som veľa, veľa, veľa, veľa takýchto modov a väčšinou sú mo- takéto mody realistické, že je proste uh, spixelovaný baldík a to je ako keby realistické. <laughs> Takže props Michalovi Tungovi za urobenie textúr Oh, Ahoj, Baldik. Prečo máš taký výraz? A teraz som si všimol, že ten exit sign, čo je vždycky na, nad Baldikom, je reálny exit sign. Proste Now it's time for everybody's favorite subject. Minus spirits. I can't believe uh, it. You're this uh-huh. Uh, minus dwa. You're doing fantastic. Totalnie matematycki kod. Auta. here and get your prize. A shiny quarter. Just click on it with the left mouse button. Problem one. You're doing 13. Great job. 95. OK. Oni nás. Druhé kolo máme pred sebou. Takže jo. Ak sa pamätáte, tak ja som v jednom videu hovoril, že by som chcel akože urobiť mod na Baldi's Basics a volalo by sa to, že Adventure 170 Basics in uh, playing video games and making music ale problém je to v tom, že že ja som si síce stiahol ten uh, um, akože ten mod maker, ale nedal, sa nevedel, že čo tam urobiť. Proste tam bol nejaký uh, 3D modelovací program. A nejaký že spy a to bolo všetko. Kde je baldík? Tam je, ok. Takže... Ak... Ak, ak vie niekto urobiť mod na ak vie niekto z vás, čo sa pár pozera na toto video, vie robiť Baldis Basics mody, tak mi kľudne napíšte a ja vám nafotím normálne textúry všetky, ak bude treba. Hm. Aj zvuky vám nahrám. O tom sa nemusíme ani baviť. Let's play. Sa mi páči, ako Playtime má realistické roky. Oh! Ok, ok, ok. First Price by ma pušol k Baudíkovi a to nesmiem dopustiť. Ty kokos, vonku sneží jak keby pošalo. <laughs> Aha, to je peňažťok, ten si zoberiem. Boatman! Ty si. trošku skoro som to vypálil, ale nevadí. Ale dobre. Uiii. A ideme. Ideme. Sem. OK. 35 alebo 338. Oh, joj. Ideme. Znova. I am coming, ready or door, here I come. I have lost you, I don't like okay. that. To sú nejaké plagáty s Baldikom. Looks like it's sweeping time! Ah! Tam bol Baldik. Sweep, sweep, sweep! Principál vyzerá celkom dobre. Lebo ja som toto natáčal aj včera, ale nejako sa mi, nejak padalo mi proste, padlo mi proste obs A e, včera som od Baldika dostal taký jumpscare, normálne, že som skoro vyletel zo stolič, z vozíka, lebo to som fakt <laughs> nečakal a teraz sa mi to stalo znova. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Anne sa raczej nie wiem. Zastawować na, na Bałtykowi Terinaść! O, Problem. Good one. Yay! Nie that. great! Marty Come here surprise! A shiny quarter! Just click on it with the left mouse. Problem one. Science two. Uh, Needles. Send him. Ja som, omylom klikol na nulu. Ja som omylom klikol na nulu, ja som videl, že to je minus 7. To sú rýchlejšie, že? No jasne, že je. No jasné, že je o, trošku rýchlejší. Ja toto nenávidím, keď sa stane. Až raz som si všimol, že tie o, skrenky sú realistické tiež. OK. Bowdy mne to hľadne. ideme pre tento notebook. je 1, 0, 35. Dobre, jo. Máme to. Vybalená vec. A my ideme pre ďalší notebook. Zase je. Zase tu není balík. Páči sa mi tá textúra na podlahe. Taká kostkovaná. Je tam OK. Lebo včera, keď som to natáčal, tak sa mi to nestávalo, že Valdík sa objavil až keď som bol tu. Ty kokos, to sneží onej. Ešte, že nevidíte von oknom. <laughs> Lebo to je roda. OK. Máme 4 notebooky. Cloud je za nami. Očividne, ako vždy. A ideme si pre výsadu neviem, že prečo Bisoda je taký malý bielý krúžok, ale OK. A to je Bisoda na plagáte. OK. Počkáme si na našeho Boldmana. Ukáž sa, Boldman. Like a teraz. Run. OK, OK, OK, OK, OK. Uh, 4. Uh, 2. 35. OK. Aj kúzor mám realistický. Som si až teraz všimol, že to je normálne ľudská ruka. OK, idem naspäť, idem naspäť, idem naspäť pre ďalšiu bísadu. Tuk. OK, principál. Ja idem tady to. Lebo asi paladík je za mnou. Ale my slabo ho počujem. Je za mnou. Je za mnou, áno. Je za mnou. Ahoj, realistický principál. Že... Mm. <laughs> OK. Ja ho môžem flashnúť dole touto chodbou. Ak nebude principál tu. Bum. Tak, už som ho flashol. A teraz idem... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tak daj, bič. Bože, tá textúra tých rúk ma dostáva, ty krus. To sú všetko textúry z toho videa. To vidno, že to je screenshot. Lebo... O ne. Al. Oh. Tam nejdem. A, ah! OK, tam iba oddych. Hovorím, že tam nejdem. To je nejaký plagát s baudíkom. Takže musím ísť zase tady to. Akorát nemám nič. Dúfam, že nenarazím na bolího. Oh. OK. Looks like it's sweeping. Nie, nie. Sweep, sweep, sweep. Gotta sweep. Gotta sweep, sweep, sweep. Gotta sweep, sweep, sweep. Nie. Tak neviem, že skade ide, alebo... Znie to, ako keby išiel staďal, staďal to. Ak si nás otváraj dvere, až kým sa neobjaví. OK, ide tam. Ide staďal. awful. Oh no. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. That's me. Takže toto bol Bali's Basics in Education and Learning Realistic Edition od uh, Michala Tanga alias Lord Piccolo. Takže, čo si ja myslím o tomto mode? Na rozdiel od iných realistických typ modov, tento mod uh, u mňa vyhráva na plnej čere, ako, ako vážne. Tento developer si dal 100% záležať na tých textúrach, to je vidno. A hlavne na tom, na tom, aby to vyzeralo dobre. Takže ako hodnotím tento mod. Tento, hodnotím, tento mod hodnotím 5 hviezdičiek z 5 za originalitu, za kvalitu a za hrateľnosť. Takže, ak si tento mod budete si zahrať vy, link na tento mod nájdete v popisku videa. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka.